E aí, mano, como vocês estão, velho? Eu sei, eu sei, a gente não tem postado muitos vídeos ultimamente, eu peço desculpas. Eu fui demitido do meu <laughs> trabalho. Uma coisa boa, estou feliz, já não tava gostando mais de ficar lá. Aí eu tirei uma semaninha para ficar de boa, tipo, ficar relaxado, sem trampo, sem nada. E, mano, tamo aqui, velho. Tamo aqui de <laughs> volta com os vídeos. Agora as lives vão voltar com certeza. Eu vivia falando que eu ia voltar a fazer as lives à noite, mas não dava por causa do trampo, tava cansado. Agora eu vou ter o dia inteiro livre para fazer lives e vídeos. Então, mano, bora lá para esse vídeo que vai estar tá muito da hora. Eu vou jogar agora, mano, o modo Blitz Showdown, que vale V-Bucks, velho. Os 100 primeiros colocados vão ganhar V-Bucks. Já joguei umas duas partidas e fiquei em segundo nas duas, mas eu não gravei. Aí eu falei, por que, que eu não gravei, velho? Vamos aí, velho. Demorou, é nóis. Eu tava querendo ter um item de sorte, tá ligado? Tipo, muita gente tem um item que é tipo, ah, quando eu uso esse item é o meu item da sorte. Eu não achei nada de tão legal aqui. Tem essa touca que eu gosto. E acho que a partir de hoje eu vou nomear ela como meu item de sorte ou algo do tipo. Sei lá. Se é assim que funciona. Tipo, esses itens de sorte. Ah, acho que meu jogo vai travar. É. sair daqui, eu acho. É, consegui, cara. Tá ruim isso aqui pra mim. What? Ah, mano, essa bosta desse botão, velho. Eu morri porque essa <laughs> bosta de veia, eu tenho que tirar isso agora daqui, velho. Mandei logo uma atadurinha pro menino, velho. What? Falou, irmãozinho. Fucking SMG. Moleque, liguei o aimbot agora. Liguei o <laughs> aimbelt... Aimbelt... Liguei o Einbelt. <laughs> Tô me assustando com esses tiros toda hora. Jacarezinho, cuidado com o disco voador. Tira essa escada daí. Será que eu pego essa arma? Não, não vou pegar. Tim Maia. Ai. Mas eu não tenho um cara de jetpack. É. Eu acho que tinha. tem um cara do jetpack aqui também, velho. Nada de cura, nada de cura, nada de cura, nada de cura. E o cara que tava ali em cima provavelmente tá me vendo agora. O cara simplesmente falou o que eu disse que ia acontecer. Vou ficar sem material. Eu tô sem material, velho. Tentei, velho, tentei. Tá, tá, tá.